Mambo vipi mtazamaji wa Stein TV? Mimi ni Meki Mchane. Muda huu kwenye kiti changu hiki nimekuletea tena update nyingine za burudani ambazo zimejiri kwa siku ya leo, basi mimi nakusogezea hapa. Update ya kwanza tumwangazie msanii ambaye anafanya vizuri sana, msanii ambaye ni kinara kwa hapa nchini Tanzania, tunaweza tukatamka hivyo, Na si mwingine bali ni Diamond Platnumz, mmoja kati ya wasanii ambao wana inspire watu wengi sana, vijana wengi wa chini kwamba wapambane, lolote linawezekana. Unaweza ukatoka chini na ukawa juu kabisa kabisa. Sasa bana, siku ya jana Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan aliwateua yeye, yani Diamond pamoja na Shirole kuwa mabalozi wa malaria hapa nchini Tanzania wa, wapige kampeni ama wahamasishe kuhusiana na masuala ya malaria, ambapo wanakuambia sio kila ugonjwa ni malaria, lazima upime, vitu kama hivyo. Sasa yeye baada ya siku moja tu kupata nafasi hiyo bana, ametweet um, ameandika kupitia insta story yake ujumbe ambao ninakusomea hapa kuonyesha kwamba kazi imeanza bana, ambapo yeye anasema ikiwa ni siku moja tu toka atangazwe ama apewe nafasi hiyo, tayari watu wameanza kumsumbua, wanamuuliza bana na tunataka vyandarua, vitu kama hivyo. Ndipo akaweka kwenye ukurasa wake wa Instagram pale sehemu ya Insta story, anasema nimepata tu ubalozi siku moja, watu wameanza kuomba vyandarua, wananchi mtaniua jamani huo ni kama ujumbe wa kuentertain fulani tu ambao ameweka kuashiria kwamba yeye tayari ni barozi wa malaria, lakini pia watu wengi wameanza kumgusia kuhusiana na hicho kitu. Serikali imekuwa ikitumia wasanii na watu maarufu mbalimbali kwa ajili ya kupiga kampeni kuhusiana na vitu mbalimbali vya kitaifa, basi na kampeni hizo zinafanya vizuri kwa sababu watu hao wamekuwa wana ushawishi mkubwa sana kwa wananchi wengi. Hilo ni shavu la Diamond Platnumz pamoja na Shilole ambalo limewafikia kutoka kwa mama yetu, rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan. Nje ya hayo bana, Diamond amewasindikiza watoto, watoto wake siku ya jana kwa ajili ya kusafiri kwenda kwa mzazi mwenzake ama kwa mama yao kule nchini South Africa ambapo wanaishi huko basi kwenye klipu ambazo unaziona hapo zinapita pembeni yangu hapa unaona watoto wakiwa wanatoa machozi bana wanalia kwa sababu ya baba yao ikumbuke kuwa watoto hawa hawakai naye hivyo wakipata time ya likizo kama hivi wako free wanakuja kumtembelea na baada ya muda wanaondoka kwa hiyo upendo ambao wanaishi nao licha ya kwamba mzazi mwenzake ametengana nao lakini lakini haipelekei kwamba wawili hawa wawe kama wana tofauti ama watoto wao wakose furaha ya malezi ya wazazi wawili. Basi tunaona hicho kitu kinafanya vizuri sana, na ni moja kati ya kitu cha kujifunza kwamba hata kama bana mmetengana, mmekosana na mtu wako, si lazima watoto wakose ule upendo wenu. Hicho ni kitu kikubwa sana ambacho tunajifunza tuna kutoka kwa msanii huyu Diamond Platnumz. Update nyingine ambayo nakusogezea tukiachana na Diamond ni kuhusiana na mzee mzima bana Nay wa Mitego ameshusha gari na aina ya range bana range rover hiyo kama ulivyoona hapo before wasanii wengi wasanii wa bongo flava watangazaji watu wa industry ya entertainment wamekuwa sana katika ushindani kila mtu anashusha range yake bana akishusha huyu anakuja huyu vitu kama hivyo design fulani tukaona watu wa hip hop kama wapo nyuma bana hakuna mtu wa kuwawakilisha hakuna mtu mwenye mbwembwe bana za marenji naye ajitanue lakini round hii Nei wa Mitego amekuja kuwaokoa watu wa, wa industry ama wa tasnia ya hip hop, ambapo naye ameposti kupitia insta story yake, kuna gari ile pale aka, akaandika huwezi kuwa rais alafu ukawa huna Range Rover bana. Kuna range yake hiyo kama unavyoiona hapo nyeusi, na ameandika huo ujumbe bana, ukiwa rais, huyu ni rais wa kitaa kama anavyojiita yeye, kwa sababu ya inspiration anayofanya mtaani, lakini na nyimbo zake za harakati, labda vitu kama hivyo, ndo amejipa hiki cheo cha rais wa kitaa. Kwa hiyo naye ametushushia renji hiyo, hajaandika bei. Tuliona watu wengi kama Juma Lokole, yeye alitaja bei yake akasema ni milioni 65, lakini Nandi alivyomnunulia Bilnas akasema ni kama milioni 90 hivi. Zuchu akachukua renji yake akasema ni milioni 200. Yeye nei hajataja kiasi, lakini naye ana renji yake hiyo ipo mjini tayari. Unaweza ukatoa comment kuhusiana na hivi vitu bana, wewe unavionaje wasanii kushusha magari haya ya range? Tunaweza tukayahesabu kama moja kati ya magari ya kifahari ama ni ya kawaida tu, lakini kwa vile yana trend basi ndo watu wanayachukua. Lakini je, au kwa vile yana trend ndo watu wanayachukua? Lakini vipi huko mtaani kwako? unaona watu wanamiliki range lakini wapo kimya kimya, na hii wasanii wakichukua range na kujiposti ipo sawa au haijakaa sawa? basi shiriki nasi kwenye comment hapo mimi ni meki mchane mr ego ambaye nimekuletea update hizi muda huu endelea kutufuatilia stein tv ambapo kila siku kwenye kiti changu hiki nitakudondoshea mambo mbalimbali yanayojiri mitandaoni oye nyuma ya kamera ni mwanangu director isam pamoja sana